九州は良質の温泉が至る所から湧き出る温泉アイランドそのためさまざまな温泉地が存在しますがそれぞれに固有の作法がありますある温泉地ではシンクロナイズドスイミングを演じなければなりませんし別な温泉地ではちょんまげで入浴するのがスタンダードです。 今回ご紹介する鹿児島県の霧島温泉は雄大な火山の裾野に広がり濃厚な井出湯に恵まれた300年の歴史を誇る由緒正しい温泉地今日はここ霧島温泉での作法を皆様にご紹介します基本マナー1 まず脱衣場で浴衣を脱ぎ浴場に向かったら必ずかけ湯で身を清めますこれには霧島のパワフルなお湯に体を慣らす意味合いがありますそしていよいよ入浴です足先からゆっくりと浸かります この時暑さに負けて足を戻すとチキンと呼ばれることになりますので意を決して5歩を費やし肩まで一気に浸かりますこの動作はなんちゃってエスカレーターという日本の宴会芸が元になっていますもちろんタオルを湯につけてはいけません ゆったりとお湯に浸かったら <sighs> この「あ」が重要なポイントです濃厚な温泉成分が快楽成分ドーパミンを放出させ心の声が解き放たれるのです基本マナー2 Here are some novices. <sighs> ダメ。 No. ダメです。No. 話になりません。Yes. これは素晴らしい。オール10点でパーフェクトです。おや、もう一人外国の方がやってきました。果たして心の声は出るのでしょうか <laughs> これもパーフェクトさすがはリピーター心得ています さああなたも快楽の声を吹き放ってみませんかそうそう地元の食材を使った最高の料理と薩摩スピリッツを楽しみながらのもいいものです霧島温泉はリピートすればするほど味わい深さが増す場所 どの旅館やホテルに宿泊しても素晴らしいスタッフの笑顔と素晴らしい温泉が迎えてくれることでしょう次の裁縫時に高得点が出せるように自宅でのトレーニングもぜひお忘れなく。